assim, quem a tá gente vai fazer uma precisão. Tu tá fazendo o quê? Macarrão pra Gabi. É pra tu, tá bom? Pra mim? É. é. é, é eu, eu, vou botar no fogão quando você chegar da escola, tá bom? Tá bom. Ah, eu vou no banheiro, tá, mamãe? Tá bom. Eu tô fazendo macarrão pra tu, tá bom? Depois eu te chamo. Tá certo. Agora a gente vai... Agora eu vou de capitecei. A gente vai tá fazendo macarrão. Quer macarrão e macarrão, quer? Quero. Eu vou ma macarrão. Canana. Quer um O Aqui, hum. vai fazer. Vou cortar que vai fazer. Vou ficar no fogão, tá bom? Depois, depois tu me chama pra ir com você. Tá certo. Quer fazer xixi? Quer banho? Não. Já foi no banheiro, não fazer nada, me queria? Já fui no banheiro e voltei. Voltou, não. Voltei. Voltou? Voltei. Eu vou te chamar. Inscrevi no canal. Inscrevi no canal.